O Comum tem a ver com práticas, tem a ver com relações, tem a ver com territórios e tem a ver com pessoas, normalmente, geralmente pessoas, sujeitos coletivos. O comum tem essa, tem essa dimensão de ser, a partir desses componentes todos, né, das práticas, das relações, de ser esse processo que garante a sustentação da vida. Então tem muito a ver com o cuidado, com a produção de relação, com a solidariedade, que são na verdade formas de vida, né, de, de construir a vida, de produzir a vida no cotidiano e que dão sustentação para a vida coletiva, não só desse, dos pequenos grupos, né? Ao mesmo tempo que a gente resiste, a gente transforma no cotidiano o mundo que a gente vive e no sentido de do mundo que a gente quer viver. Então, quando a gente está resistindo a esses processos de avanço do capital, a gente está afirmando, está dizendo não a um modelo, mas a gente afirma o modelo que a gente quer, que é com agroecologia, com soberania alimentar, com comida sem veneno, é, sem violência contra as mulheres. Então, isso tudo faz parte da nossa da nossa atuação, da nossa luta. Faz parte de uma, de uma das lutas concretas e faz parte do, do presente e do futuro é justamente colocar, é, colocar a gente de volta nessa crítica ao modelo hegemônico que é o capitalismo, assim, que desde que ele se formou, ele se baseia na, na apropriação de terra, na exploração de trabalho, no controle sobre a vida e, claro, numa dimensão mais internacional, na colonização, na dominação, muito a partir do racismo. Então, acho que o comum tem essa potência.